Есть на деревне тихоня, не до дорога парень Тимоня. Он не пьет ни грамма хмельного, не был насторожен такого. Тимоня по дороге, слово самовар кученоги, топором потянет по полеву, да не попадет по колену. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital.